o miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn flwyddyn 2050 rhaid cael newidiadau radical yn y gyfundrefn addysg. Mae yna'n golygu mwy a mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg a pob un plentyn yn gadael ysgol yn medru siarad Cymraeg boed yn ysgol cyfrwng Cymraeg neu ysgol fel arall. Mae yna cyfrifoldeb ar pob un awdurdod lleol i ymateb i'r her yma ac i ddangos trwy'r cynllunio strategol addysg Cymraeg sut maen cyrraedd yn oed.